棍儿。来来来。 可以。 嘟嘟嘟嘟，叽叽，嘟嘟嘟嘟，叭哒哒哒，嘟嘟，嘟嘟。 Mike, Mike, Mike, up.